assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh men mahmudov akrom bobomurod o'g'li arab tiliga qiziqishim bo'lganligi uchun misr arab respublikasiga al azhar universitetiga o'qishga bordim al azhar universitetini tugatdim va undan so'ng doril ifto akademiyasini 2019 yil tugatdim 2019 yil o'zbekistonga qaytib keldim va azon tv tarjimonlar guruhiga ishga kirib e, katta fiq ensiklopediyasi nomli kitobni tarjima qilishda ishtirok etdim azon tvda tarjimonlik qilib yurgan paytimda menda qandaydir e, ta'lim berishga qiziqish paydo bo'ldida grant ta'limga o'quv markaziga dars berishga keldim men e, o'qituvchilik kasbini tanlaganimdan hech ham afsus qilmayman bu o'qituvchilik kasbini tanlaganimdan juda xursandman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganki ballig'u anni valu ayatan mendan bitta oyatni bo'lsam insonlarga yetkazinglar deb aytganlari bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh